Boa tarde, boa buonasera, bom pomeriggio. Eu sou Ana Paula, do canal Itália com Ana Paula. E muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live que eu farei com a Caroline. Nessa live aqui, nós vamos ver 50 frases em português, em italiano, sobre verão e inverno. E aqui no canal Itália com Ana Paula, que você aprende italiano naturalmente e vive a Itália plenamente. Nós estamos começando com a maratona para o evento maravilhoso da semana Vita em Festa. Então, fique ligado, essa é a nossa primeira live. Com você, Carol. Ok, grazie Ana Paola, benvenuti, benvenuti a tutti. Io sono Carolini da Silva Bellelli, il mio canale si chiama Corso di Portoghese della Scuola Bellelli e ti insegno a parlare portoghese perfettamente in sole 13 settimane e anche il nostro canale inizierà con la maratona il riscaldamento per il Portflix, il portoghese per gli italiani. E iniziamo adesso con delle frasi, anche parole di inverno e estate, perché adesso è estate in Italia, però è inverno in Brasile, Sim, sim, sim. Então, vai ser a, a, aula vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos falar algumas frases, porque a gente é, defende que é sempre muito interessante aprender não simplesmente palavras soltas, mas é, frases. Então, a gente vai falar mais de uma frase com os termos específicos, com os termos principais da estação, né, do verão e do inverno, em italiano e em português, e assim vocês vão conseguir memorizar melhor através dessas frases. Nós vamos repetir duas vezes para vocês prestarem atenção na pronúncia, ok? E por enquanto, enquanto isso, enquanto vocês vão entrando, eu já gostaria de mandar um beijão a todo mundo que está entrando, que está mandando tchauzinho, e muito bem-vindos. Então, vamos, vamos começar. Vamos lá. Então, nós vamos passar os slides aqui na tela. Oh, eccolo qua. 50 sobre inverno, e l'estate em português e em italiano. Então, a gente já começa aqui com as palavras-chave, né? Estate, inverno. Inverno rimane uguale, permanece igual em italiano e, e em, uh, em português. Inverno. Mas verão fica bem diferente, né? Estate, estate, verão. É interessante que a palavra estáter, né, Carol, começando com, com E, dá até para confundir com stater, que também <laughs> existe em italiano. Inclusive Sim. fazem várias músicas muito legais, né, que falam, que fazem jogo de palavras, né, com essas duas palavras super parecidas. É verdade. É verdade. Vamos? Vamos lá. Ah, eu queria só dizer que é tão diferente que a, a pronúncia, né, para um italiano, ele, para ele pronunciar o verão, ele vai ter que não só usar o ão, né, do nariz, mas também aqui da garganta. Ele vai ter que pegar, ele vai ter que lembrar um pouquinho daquele, hum, vamos ver uma palavra. Acho que não tem nenhuma palavra em italiano que a gente pode, uh, que a gente possa eh, conectar com esse ão. Mas se você usar o nariz e a garganta, né, e fazer esse, ah, esse som aqui, ó, colocando a mão aqui na garganta, deixando tremer, e tentando usar o som nasal, ah, tampando um lado do nariz, vai sair mais ou menos. Você vai tentar, né? Tenta. Ah, Já vai dar esse, essa pronúncia né, bem brasileira, que é ão, verão. Já vai te é. ajudar bastante. Assim como eu digo que em português a, a, dupla consoante é um dos aspectos mais difíceis na questão de pronúncia para brasileiros, né? Para o italiano, esse ão que a gente tem muito é muito é muito difícil. Olha, o meu pai é italiano, foi para o Brasil com 14 anos, ele sempre dava para notar o sotaque dele italiano quando ele falava pão, por exemplo. Ele não falava pão, uhum. falava pão. Um pouco, né? Porque é muito difícil. Olha que legal. É. Então vamos lá, bora lá. Primeira Vai, frase. Eu inicio, né? Isso. Gosto do verão. Gosto do verão. Gosto, vocês podem ver que é o verbo gostar, né? Para quem não sabe. E aí volta no verão, que é sempre a palavra inicial que nós acabamos de falar, com esse am final. Mi piace l'estate. Mi piace l'estate. Não gosto do verão. Não gosto do verão. Non mi piace l'estate. Non mi piace l'estate. Você gosta do verão? Você gosta do verão? Ti piace l'estate? Ti piace l'estate? Ah, essa é longa, hein? Onde você vai passar as férias de verão, onde você vai passar as férias de verão? Dove trascorrerai le vacanze estive? Dove trascorrerai le vacanze estive? Você gosta do verão? Você gosta do verão? Ti piace l'estate? Ti piace l'estate? Aonde você vai passar? Escusa, Carol. Vai, vai, vai. <laughs> vai. No verão, gosto de tomar sorvete. No verão, gosto de tomar sorvete. D'estate, mi piace prendere il gelato. D'estate mi piace prendere il gelato. Non gosto di tomar sopa no verão. Non gosto di tomar sopa no verão. Non mi piace mangiare la zuppa d'estate. Non mi piace mangiare la zuppa d'estate. Só uma coisa posso falar? Vai. Interromper um pouquinho. Vão repetindo também, brasileiros, repitam aí em italiano, e estudantes, não, estudante de português. Eh, ripetete eh, le frasi in portoghese, ad alta voce preferibilmente. Acordo cedo no verão. Acordo cedo no verão. Mi alzo presto d'estate. mi alzo presto d'estate. Accordo tardi, tardi è la pronuncia, però la scritta è tarde no verão. Accordo tardi no verão. Mi alzo tardi d'estate. Mi alzo tardi d'estate. O verão é a minha estação preferida. O verão é a minha estação preferida. L'estate è la mia stagione preferita. L'estate è la mia stagione preferita. O verão, opa, vai lá, vai lá. O verão não é a minha estação preferida o verão não é a minha estação preferida. L'estate non è la mia stagione preferita. L'estate non è la mia stagione preferita. A minha cidade é muito quente. A minha cidade é muito quente. La mia città è molto calda. La mia città è molto calda. Aqui faz muito calor. Aqui faz muito calor. Qui fa molto caldo. Qui fa molto caldo. Estou com calor. Estou com calor o caldo, o caldo. Aqui está abafado. Aqui está abafado. C'è lafa. C'è lafa. Pode parecer estranha essa frase, né? Em italiano. Mas é bem assim, todos esses, é, é, toda essa redução aí, eu já expliquei em outras, em outras aulas, do artigo, desse che, então é, é, correto dessa maneira e é muito simples. Parece estranho, mas é simples, né? Tchelafa significa tabafado. Na minha cidade, a temperatura chega a 40 graus no verão. Na minha cidade, a temperatura chega a 40 graus no verão. Nella mia città, la temperatura arriva a 40 gradi d'estate. Nella mia città, la temperatura arriva a 40 gradi d'estate. no norte do Brasil faz muito calor. No norte do Brasil faz muito calor. Nel nord Italia fa molto caldo. Nel nord Italia fa molto caldo. É uma observação aqui, a gente não está somente traduzindo as frases, mas a gente está adaptando a, a, ao que realmente acontece, as correspondentes áreas geográficas, né? Como no norte do Brasil faz calor, no norte da Itália, normalmente é mais frio que uh, o sul da Itália, então a gente adaptou aqui, que no norte da Itália faz muito freddo e uh, no norte do Brasil faz muito calor. No sul do Brasil faz muito frio. No sul do Brasil faz muito frio. Nel sud Itália fa molto caldo. Nel sul de Itália, fa molto caldo. Outra observação aos brasileiros, desculpa, Carol, só interrompendo rapidinho. Nord, sud, quando você vai falar a palavra separadamente, é dessa maneira, né? Nord, sud. Interrompe ali no D, D mudo, a gente não inventa a vogal ali. Mas, por exemplo, Nord Itália, Sul Itália, é fica quase né, uma pronúncia uníssona, por quê? Porque a Itália começa por vogal, então fica sul Itália, Nord Itália, não é Nord, o Sud, né? É Nord, Sud, ok? Ok. Venta muito no inverno. Venta muito no inverno. Tira molto vento d'inverno. Tira molto vento d'inverno. No inverno, o céu está sempre nublado. No inverno, o céu está sempre nublado. D'inverno, il cielo è sempre nuvoloso. D'inverno, il cielo è sempre nuvoloso. No Brasil, chove muito no verão. No Brasil, Chove muito no verão. In Brasile piove molto d'estate. In Brasile piove molto d'estate. E questa è una verità, no? <laughs> Perché sì. d'estate piove assai, piove tanto in Brasile, specialmente nel nord-est, anche nel sud-est, ma moltissimo, cioè il fatto di essere tropicale e ha bisogno di questa scarica di acqua pomeridiana, allora piove molto diversamente dell'inverno, no? che è molto secco, io sono del sud, sud-est come te, non di San Paolo, e sentiamo questa, mm, questo, questo raffreddore perenne a periodo di agosto, che è il periodo più, invernale, più eh, inverno, no? E allora si sente quest'aria secca, tutti raffreddati, mancanza di umidità. Tant'è che quando sono venuti in Italia diceva, ah, San Paolo è umido, ma mai immaginare cosa fosse l'umidità. Adesso so cos'è l'umidità in Italia. In Brasile non c'è proprio l'umidità. In Brasile, a San Paolo più che altro, no? Perché sta sì. un po' più all'interno, un po' meno sul mare, diciamo. È vero. Eh. <laughs> E qua abbiamo fatto la traduzione per non confondere molto, qua non abbiamo qua abbiamo detto in Brasile, perché in Italia non piove molto d'estate, vedremo adesso. Na Itália não chove muito no verão. Na Itália não chove muito no verão. In Italia non piove molto d'estate. In Italia non piove molto d'estate. que é um fato. E aí, quando acontece de chover, pelo menos aqui, eu não sei aí, teve uns dois ou três anos atrás que meu carro ficou completamente é, marcado pelas pedras de gelo, né? Porque aí toda a questão de da temperatura, né, do encontro calor, frio, água que desce, enfim, <laughs> com a temperatura quente, quando acontece de chover pode ser até perigoso por causa da, do granizo, né? Sim, uma palavra difícil, né? Catastrófico. É. Uhum. Qual é a previsão para hoje? Qual é a previsão para hoje? Qual é a previsione del tempo per oggi? Qual é a previsione del tempo per oggi? essa é um pouquinho, no italiano, essa forma é um pouquinho mais formal. Existe uma outra forma que é muito mais usada e vocês vão ver agora. Qual é a previsão para o, fim, o final da, de semana? Qual é a previsão para o final de semana? Che dice il meteo per questo fine settimana? Che dice il meteo per questo fine settimana? que DJ médio é a parte um pouquinho mais informal, né? Em vez de a gente pode dizer qual é a previsione, qual é a previsione del tempo. Deixa eu só voltando um minuto. Um, em, em português, pode dizer final de semana, tanto é que quando letto a frase, estava pedindo fim de semana, porque final de semana e fim de semana é correto, você pode falar os dois termos, tá? Porque sempre está falando da parte final, da parte final da semana, que seria de sexta, sábado e domingo, tá bom? Falando sobre final de semana e fim de semana em português, em italiano é utilizado né, fine settimana ou weekend, que é a palavra em inglês, né? Aqui também pode se dizer normalmente weekend. Sim, muito usado, é verdade. No final de semana, o tempo será bom. No final de semana, o tempo será bom. Il tempo sarà bello questo weekend. Il tempo sarà bello questo weekend. Ou em italiano pode se dizer também fará bel tempo questo weekend essas são as 50 frases. Não, na realidade são mais, são 26 frases em português e 26 frases em italiano, que os nossos alunos, com certeza, é, poderão estudar e repassar e, e, memorizar, repassar dia após dia, para memorizar aí as palavras-chave é, de, sobre o tema. Né? Sim, sim. E Ana, muito interessante também, porque ali você pode fazer um jogo né, é, das frases, vendo o que, que é o tempo verbal da, da, do verbo gostar? Ah, que tempo tá? Tá no presente. Eu gosto do verão. Ah, mas aqui eu tô vendo uma preposição. Olha, preposição do português, do, da e assim por diante. Né? Você vai poder ver os adjetivos, os substantivos, tudo aquilo que tem na frase que vai poder te ajudar também aí a completar o seu estudo. Não é só a frase para você memorizar e decorar, né? ali no português ou no italiano, mas também para você estudar aí mais a fundo aí nessas frases. Ana, posso fazer uma pergunta? Claro. Como se Qual diz é homem do tempo? <laughs> Qual é a tua estação preferida? A estação do ano? Allora, ah, em português, gosto muito, gosto muito do verão. Mas prefiro Aqui na Itália, a primavera, porque a primavera dá aquela expectativa de coisas boas que estão por vir, do calor, aqui é a gente sente mesmo a estação, ver as flores, né? a, a, o clima, as pessoas estão bem alegres, a gente começa a deixar de lado as jaquetas e né, começa a sair mais, os eventos nas cidades, né, as festas começam, então eu gosto muito, muito da primavera pela expectativa que cria, mas eu gosto do calor. Adesso domanda a te, Carol. Qual ah, é a sua stagione dell'anno preferita? Allora, la mia stagione dell'anno preferita è sicuramente la primavera, anche a me la primavera italiana è bellissima, mi piace assai, però mi piace l'estate brasiliano, cioè l'estate in Brasile è bello eh, camminare con la Baianas per tutta l'estate, 6-7 mesi <laughs> di Havaianas, stare col Bermuda, la maglietta, sai, la, la maglietta la, senza manica, andare a lavorare con i capelli bagnati, sai, queste cose qua mi manca molto. Eh, sei, sette mesi d'estate, perché non è un'estate italiano, è un'estate che è sopportabile, che tu puoi andare al lavoro con la camicia e non ritorni una zuppa di, <laughs> di sudore. E allora mi manca molto, molto, molto questo in Brasile, l'estate. E in Italia è la primavera? Anche in Italia è la primavera, sì sì è la primavera, mi piace molto. Come, come, hai detto tu, tutto il, fa il, fatto di lasciare la giacca, di eh, cominciare a vedere che sta arrivando l'estate, quell'inizio di fiori, piante che cominciano a sbocciare, eh, vedi proprio sulle strade la differenza degli alberi, eh, questo è molto bello in Italia, molto bello. E agora eu gostaria de perguntar para os nossos é, ouvintes, para os nossos telespectadores, para os nossos amigos e alunos e estudantes, qual é a sua estação do ano preferida? Comentem aí, é, qual é a tua stagione ano preferida? E quê, né? Ci piacerebbe conoscere, sapere anche il motivo, il perché. E se conoscete l'Italia e il Brasile, fate magari come noi, se vi piace di più una stagione in Italia o una stagione in Brasile, sarebbe bello conoscervi meglio. Desculpa, aqui o Roger está perguntando se weekend, mesmo em italiano, sim, essa palavra em inglês foi adotada em italiano e se usa muito. Então, aquela frase que nós vimos, né? que dice il meteo per questo fine settimana? que dice il meteo per il weekend? é, tem o mesmo valor. Qualquer italiano vai saber responder e são ambas muito utilizadas. É isso. E a semana que vem a gente vai fazer, a gente está fazendo uma série de lives é, dessa maneira, né? A gente pegou esse tema do verão e inverno, e a semana que vem vai estar muito esquisita a nossa live, né, Carol? Muito, muito gostosa. <laughs> É. é, nós vamos falar sobre receitas típicas no inverno e no verão italiano e no inverno e verão brasileiros. Esse está imperdível, imperdível. Venham sem fome, né? Porque senão vai dar fome quando vocês assistirem a nossa <laughs> live. Quindi la prossima settimana noi sempre uh, il martedì, oggi è, mar oggi è martedì, no? Sempre il martedì alle 18 in, in Italia faremo una live in cui parleremo di ricette tipiche eh, italiane che si fa d'inverno ed estate e in Brasília de inverno e de estate. É muito interessante vocês participarem e assistirem essas lives, porque a semana que vem, se vocês se esquecerem de algum termo que vocês viram aqui hoje, a semana que vem provavelmente serão repetidos e isso ajuda muito a fixar na mente as informações, as palavras, os termos. eh, in una lingua o in un'altra. Perfetto, perciò come Vediamo... diceva Paola, venite senza aver fatto il pranzo, per <laughs> così la cena sarà bella, ah, abbondante. <laughs> È vero, qua Josi dice mi piace l'inverno e la primavera. In Brasile, o oh, sì, no? Mi piace l'inverno e la primavera. La primavera è sempre bella, no? Così, fiori, è sempre una stagione cara. Io sono nata nella primavera però brasiliana, perché a settembre, il 23 settembre, inizia la primavera in Brasile. E... Oh, 23 settembre, che, che bello, sì. Sì. È una bella data, mi, mi, fa pensare sempre alla primavera in Brasile, quindi questa data, il 21, no? 23. Sì, sì. Io sono nata il 21 settembre, che è il giorno dell'albero, e poi il 23 inizia la primavera in Brasile e allora mi è sempre piaciuto, cioè anche la primavera in Brasile è bellissima. È... Uh -huh. E io sono nata d'estate in Brasile, qua pieno inverno, ecco perché, sì, io sono nata il 2 gennaio. Wow! Ecco perché mi piace andare in Brasile a dicembre, gennaio, perché e trovo triste il mio compleanno col freddo, l'inverno, lo trovo proprio triste. Quindi questo periodo mi piace passare in Brasile, poi dopo la pausa, questo inverno italiano, <laughs> e godo l'estate brasiliana. E oggi mia figlia mi diceva così, mamma mi piacerebbe, perché lei è nata l'8 marzo, no? La festa della donna, e qua è inverno. E lei ha detto... Sì mi piacerebbe mm, nascere d'estate perché mi piacerebbe fare la festa in piscina il mio compleanno e non so che, andare al mare. Mi mm. ha detto allora festeggi il tuo compleanno in Brasile, <laughs> hai questa mm. possibilità. Hai ragione. <laughs> vero. Allora, Riccardo dice, non tenho una stazione preferita Cada stazione tem algo che io gosto. che bello. Hum, bello una bella risposta, è, è interessante. Godersi il meglio di ogni cosa è una, un pensiero da rispettare e da seguire anche, no? Vedere il meglio. Sim, sim, é um otimismo. É, ver o melhor de cosa, sì. Verão, verão, das nossas. Praia, no? Andare al mare, Ecco, va bene, dai. Allora, ci vediamo la prossima settimana. Que, que pena que eu, não, eu consegui me, liberar somente agora. Eu vou tentar deixar gravado. Fica aí, eu acho que vai dar para assistir agora. É, eh, e então nós nos vemos semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal para receitas típicas de verão e receitas típicas de inverno no Brasil e na Itália. A gente se encontra aqui a semana que vem, tá bom? E muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Carol, por essa, por essa live. Imagina, obrigada a você, grazie a te per l'invito, per la collaborazione, per eh, stare insieme in questo, questo allenamento tra portoghese e italiano. Mi piace un sacco, poter condividere il portoghese con tutti gli italiani e tu che insegni così con questa leveza no português, né? E con questo sole eh, in italiano, questa, questa lingua meravigliosa che l'italiano ai brasiliani. grazie a te per la, per la collaborazione. E grazie a te, complimenti anche a te. Adesso iniziamo a, a farci <laughs> i complimenti. Allora, grazie a tutti, ci vediamo, ci vediamo presto. на дозирование.